Сколько мы устанавливали всю эту красоту? А снимали 10 минут. Привет! Всем привет! Сегодня мы снимаем по отдельности с ребятами. Я хочу показать немножко свою подготовку, а именно эскизы, которые я нарисовала к нашей съемке. Чик. А, это две наши первые изначальные модели, но случился форс-мажор, модели не получилось, и мы быстро нашли потрясающую замену Нику и Женю. Спасибо, что согласились. Вот маленький кусочек, где хочется показать бережное отношение к земле, оголив ноги. Наши модели будут стоять. Вообще, про нашу эту съемку Лена предложила идею озвучила ее, каждый внес свою лепту, доработал. А, Диме предстоит э, снова очень сложная задача понять по композиции, кого, куда, когда лучше подставить, произвести монтаж видео, обработка фото. Хочется сказать э, спасибо всем, кто неравнодушен к нашему творчеству, помогает морально. Также хочется сказать спасибо Лере, которая приютит нас завтра в своей студии, поможет нам с цветочным оформлением. Еще очень здорово, что есть люди, которые с радостью соглашаются на любые творческие проекты. Многие даже не спрашивают, а что вообще будет. Просто сразу я за. Конечно, радует. Короче, у меня есть целая сумка волос. Спасибо Марине. А, нам пригодятся завтра светлые волосы, возможно, темные кучерявые. Короче, их не миллион, и нужно понять, как это все разобрать и аккуратно прикрепить к стене. Вот есть такое. Все. А Еще, прежде чем э, я начну декорировать холодильник полосами, нужно их подготовить расчесать, возможно, зафиксировать капсулы маленькие на скотч. Также планируем использовать леску. Пока, честно, не понимаю, как именно это все делать, но чтобы завтра не тратить на это время, буду пробовать сейчас. Спит мой сын, завтра он тоже с нами поедет на съемку, и я надеюсь, он будет увлечен процессом и не будет нас отвлекать. Отцепилась, сейчас очень болит шея, я тут беру так. Женя, ты еще держишься? Да, я на площадку хочу. Ты тоже на площадку? Получилась такая конструкция. Мы будем крепить это на леску и за счет нее фиксировать, какой изгиб нам нужен. В принципе, все достаточно просто, только на это нужно много времени и дополнительные руки. Вот, но у нас на площадке много, поэтому я думаю, мы быстро справимся с этой задачей уже полчетвертого ночи. Самое сложное для меня будет завтра проснуться пораньше, собраться, собрать сына, быть в энергичном состоянии. А, на самом деле, когда ты на площадке с командой, с которой тебе хорошо, комфортно, то даже если ты не спал накануне несколько дней, нормально откуда-то берутся силы, и ты вообще не замечаешь усталости. И самое приятное, когда ты потом получаешь результат того, что ты сделал, и присматриваешь его по тысяче раз, а потом проверяешь лайки и сохраненки. Это тоже немножечко льстит и радует. Поэтому не стесняйтесь, ставьте сердечки. смотри, вот так. Угу. Ну и будут, и в идеале хотя бы вот до сюда сделать, да? Ну да, широкие, чтобы они да. были такие. У меня в сумке. Все, ну, отлично. И вот тут э, некоторые твои волосы тоже завяжем на леску, вот, ну вот здесь вот подвяжем и к э, стене прикрепим. поняли, а нам нравится. А почему тебе не нравится? Потому что я плохая Мне кажется, вы критиком просто. Вот мы снимаем, ребят, интервью. Скажите, как вам? Очень болит Очень болит Дим, а? отцепила сейчас, очень болит Так. Женя, ты еще держишься? Да, я на площадку хочу. Ты тоже на площадку? Не надо! Не надо! Подождите, а почему здесь мокрая полотно? Ну. Ладно, не хочу. А потому что первый слой земли был черный. Да, а смотрится как будто... Почему подвернула эту часть одежды? А ты нет? Так надо? Да. Не, типа не Да, да. Вот это хорошо. Может быть, еще воткнем? Давайте. Да, сейчас я воткну. Нет, здесь площадки. не пройдешь ребенка на мякине. Ребятам осталось чуть-чуть, и мы их отпустим угу. на свободу. А на камеру смотрите. хаки угу. от Димахи. Попробуйте ну, друг на друга смотреть. Угу. Ну какие вы красивые. Угу. Прикрой, Жень, губы. Сейчас задохнусь. А. Так, есть. Так, повернитесь друг к другу влюбленными. А, ты можешь голову еще больше повернуть? Не можешь, да? Так, Лука. Хорошо. Глаза вот Лукасик, сюда. аккуратно. Да, Касик, полминуточки. Смотри, как красиво ребята ага. сейчас будут выходить. Ты, наверное, попробуешь. Нет, тоже не надо так. Тоже вот сюда смотришь на край двери. Чуть больше сюда. Вот так, отлично. Ага. Хорошо. Хорошо. Дашенька, а ты на свой на замедленную снимешь? Так, тогда это я выключаю. Да, а давай я это буду снимать. Надеюсь, ну, ты, выключила? ага. Ой, ну стой, не иду, стой. Так. Просто. Да-да. Ну ты чихнул? Карантин. Остаемся все здесь. Заходи Лука сюда. <laughs> Просто закроем его. С какой стороны ты чихнул? Чтобы протереть. Ты в лоб чихнул? Нет. А почему? Ну ты хочешь, чтобы мы все умерли? Мне уже плохо. Куда пойдем? Лука, мы видишь, снимаем еще. Сейчас доснимем Женю. Очень красиво. Феи, феи работают. Немножко чипнули, кашлянули. Готово обычно. Как работает команда? Ну что там, Дим, нравится? Смотрелся. сколько мы устанавливали всю эту красоту? Три часа? А снимали? Десять минут. Десять минут, мне казалось. Не, ну там без настройки, да. Ну, Куда пойдем? нормально, да. Дим, ну ты доволен? Да, Наташка, я придумала, сделала, а я доволен. Наташа, теперь тебя поставим на Что? Тебя туда поставим а, угу. И привязать скотчем. И привязать скотчем, вместе с кучей. Дима садовник. Дима, что мы сейчас будем делать, расскажи. Ну, мы будем садить цветочек. Цветочек, росточек. А что это будет символизировать? То, что ребята после себя что-то оставили. Ребята, может вы хотите вместе это сделать? С двух сторон руками? Не, они, они должны быть, не должны. А. Вот снимаем финальную серию. Можно. Еще на самом деле у нас с ребятами очень много классных идей для наших следующих съемок, но на реализацию некоторых нужно, нужны либо какие-то места, где не вызовут милицию, пожалуются на нас и нужна помощь волонтерская, помочь что-то установить. Кому интересно, если кто-то захочет, присоединяйтесь. Будет весело и интересно.